وين الخرق بدايرة بعبدة؟ المعركة الفعلية بدايرة بعبدة هي على المقعد الماروني الثالث، بس تحليلنا مبني على نتائج انتخابات 2018 والتغيرات اللي شهدها لبنان بعد 17 تشرين، النتيجة الحقيقية ما بقرروها غير الناخبين نهار الانتخابات. على أي أساس الخرق؟ ظاهر حزب الله وحركة أمل رح يقدروا يحافظوا على المقعدين يلي للشيعة بهالديرة والحزب الاشتراكي رح يحافظ على المقعد الدرزة والقوات على الأرجح رح تحافظ على المقعد المارونة التيار الوطني الحر قرر يتبنى مرشح حزبي واحد ليصب الأصوات التفضيلية ويضمن مقعد بسبب تراجع شعبيته من بعد 17 تشرين إذا المعركة الأساسية بتدور حول المقعد المارونة ثالث عشو معولين مرشحين المعارضة كلهم عم بيتنافسوا على هيدا المقعد التيار والقوات متكلين على حلفائهم بينما المعارضة عم تنطلق من ال 5000 صوت يلي قدرت تجيبها بالانتخابات الماضية لتحاول توصل للحاصل الانتخابي يلي بيتقدر ب 13000 صوت وممكن ينخفض مع احتساب الحاصل الثاني بس بيظل لايحة مدعومة من الكتايب ولايحة مدعومة من مجموعات الثورة في خطر انه هالاصوات تتشرزم وما حتى يتأمن الحاصل <laughs>